上次提过新加坡陈维新先生开过间维新花园，其实响巴西班扬律 Pasipan Jang Road 门牌二百零四号，即系近住六条三苏古，都有一间维新酒店。Hotel。果市仲未填海，住客可以直接跳入大海玩海水。果间维新酒店，Hotel 有游泳场、酒楼。 那埋旅馆贴住大海，建筑有凉亭、临水楼阁，俾人餐艇仔、玩电船、钓鱼。响新加坡市区，单用八角，花一角八尖波子，搭蓝色巴士车，直到佢门口。呢间嘢响中华民国十六年农历的卯兔年二月初三日，礼拜日开幕。